tsaka isang ano, uncommon so malalaman natin yung uh, diamonds pag blue rare and then itong green ito yung uncommon so yun um, mukhang mas rare syempre mas malakas and automatic lang and uh, effortless gaming then napalevel ko na kagad yung nakuha ko level 7 So habang nilalaro natin sa ngayon kinonsider ko lang na parang tank kung isang dragon ang cute ng mga dragon eh no hindi ko after certain level able to dragon yung sinasabi nila oh, na mahilig din naman tayo mag-drawing so try natin gumawa lang something digitally kapag na-open na nila yung bridge for that So guys, yung kaninang video ko, yung mga cards ngayon, nagpapakita na. So as mentioned nga rin, yung mga diamonds, yun yung mag-identify anong klaseng dragon yun. And makikita naman yun dito sa diamonds So, pag gray, common. Pag green, uncommon. Pag blue, rare. Pag violet, epic. Red, legendary. And uh, yellow ba to? Yellow, gold, mythical yun. So, kapag inisa natin yung parts ng white paper, makita natin yung mga differences niyan. How we can breed or do yung uh, perform fusion then So let's try natin. Uh, ah, let, let's try yon sa mga future ano natin, videos. So I think that's it guys. So oh. na-complete na natin <laughs> agad yung mission 1 to 8. So that's it. So maybe kailangan nating hintayin mga next na missions. So sa Embers naman, na-try ko na rin to nag-move to a different um, ano bang tawag doon so, yung, yung easy medium or harder or hard yung game so kapag automatic mo guys kung may apat ka na rare and one na uncommon sobrang bilis lang claim na agad ng experience so 3 rounds siya yung nagko-compare mo sa Axel sa Axie no may ilang round yun eh so I think that's something na pwede nilang i-incorporate dito well in, baka hindi naman sila gaya-gaya baka dito nila gaya value guys sobrang simple ayun nakakuha ko ng obsidian and common spark hindi ko pa hindi ko pa alam ano yung gamit nito pero uh, later on malalaman din natin yun. so yun nakapaglaro na ako dito ng maraming uh, try ah so pwede ka palang pumili ng mission dito so try natin yung fire baka yun na rin yun try natin na isa-isa yung mukha ano namang malakas yung mga and yung nagtatanong kanina dun sa previous video kung open na ba yung dungeon so hindi pa baka mag-open lang yun once na ano ba, makomplete natin tong episode lang, walang rewards yun guys yung una ano I'm not sure kung nagka-problem lang ba tayo natin yung next bago tayo maubusan ayun, mukhang nagka-problema na naman siguro yung game ayan, nagtuloy naman let's try yun, lakas nga maka-earthquake yung mga phones yung kalaban nyo That's it pala for that. So, pa-level lang tayo. Pag kinlaim ba natin yan, hindi natin makiklaim lahat. <laughs> okay. So, next. Kaya mag-contribute dito ng mga graphic graphic designs, no? Pang dragon din dyan. Kaloka like. Yun, may nakuha tayong obsidian tsaka common spark. Nice. Try naman natin yung air. Masilip natin lahat. Okay. Parang familiar sa akin tong mga kalaban na to. Hindi ko alam kung saan ko nakita. <clears throat> automatic na natin para mag okay kami tayong masasave na time dito natin hinintay na uh, Ayan, nakuha ulit tayo ng mga items guys. Open natin. Um, ano yung tayo natin kanina? Here. Natin ito ulit. Pikachu na ibang version, Rockstar version. <laughs> Ang ganda tingnan no, kung nakaslay, kita natin yung mga <laughs> Pero dahil ano ba, 5am na, try lang natin makita sa tayo, elektriko. Oh. Tayo natin yung flag. Automatic na natin. Oh! Parang familiar talaga. Ayun guys, oh. Parang mga... replica nung isang dragon natin sa likod silipin pa natin yung isa pa water Big. Uy. Naglolo ko guys. Mukhang inaabutan tayo nung sinabi nila na i-restart nila yung server well, nasa 100,000 mga users ngayon I think that's it for now guys um, hindi pa natin makita yung iba oy meron ditong alchemy na inabutan lang tayo ng ano ng server ano ba issue So, tuloy na lang natin ito bukas. Or baka related yan dito sa energy. So, kailangan natin ng 80 para makapag-proceed sa game for now that's it so check pa natin to and I hope uh, after natin magamit makapag-review din tayo ng okay alright thanks for watching and kung tingin mo helpful to for the others so pa-share na lang din and I hope nag-enjoy ka sa uh, checking natin na to thanks guys